Wel, Eitre Groes, mae gennym ni llwyth o cwsmeriad o gwmpas uh, yr Alban, ond y problem yw, achos mae'n mor beth ffwrdd o'r popty yn uh, gorllewin Cymru, mae'n anodd i dod lan yma, a hefyd gyda y nawr, achos mae'n ni wedi cael a lot o help wrth uh, Llywodraeth Cymru a Bit Innovation, you know, i helpu ni mas o ran y cost i ddod fyny, mae wedi helpu ni you know, ddod i rhyw digwyddiad, i actually siarad a cysylltu gyda'r cwsmeriaid uh, Albaeneg sydd gyda ni. So, ie, yeah, um, cyfle gred sy'n dod lan a gweld pobl uh, o'r Alban, ie. Yeah. Um, Mae'n sioc, um, achos, obviously, maen nhw'n gweud, o, oh, ti wedi mynd ar y goll, siwr o fod, pam ydych chi man, lan fan Ond, achos mae'r busnes wedi bod yn uh, gweithio am ers fel, ers yr 80s, um, llawer o bobl so nhw wedi gweld ni yn berson am beth, achos fel wedi i gyna, mae'n really, really bell mi mynd. So basically, pan nhw'n gweld ni yma, o, oh, dwi wedi bod yn bwyta rhain am blynyddoedd, ond sa'i wedi gweld chi mynd unrhyw siow o blaen. So mae'n surprise neis i nhw. A hefyd, llawer o phobl yn actually yn gweld ni yn gweld, oh, soup waffles. I've tried these before, um, but I've never tried yours. So nawr, achos, um, you know, ni ma, tro gynta, actually yn gallu, you know, dys, um, uh, dysgu phobl sut i actually bita'r waffle yn go iawn. A uh, hwnna wedi bod yn really, really gwych uh, cyfle i wneud hefyd. Wel, llawer o phobl sydd wedi trial y cynnyrch ni, um, wedi trial y prif cynnyrch, prif waffles, bob tro, a maen nhw'n gwybod i roi y, uh, y waffle ar y cwpan. Ond, ar ôl siarad gyda llwyth o phobl, maen nhw gyd wedi dweud, o, oh, byth wedi trial y rai siocled, byth wedi trial y crackers y blaen, o, oh, savoury waffles, o, oh, eisiau trial. So na mae'r cyfle i fel um, gael uh, bach o, um, uh, beth yw'r gair, um, um, exposure, sa'n gwybod y gair yn Gymraeg, sorry, uh, ar y gyd yn cynnyrch arall. So mae hwn yn, yn gwych, achos ni eisiau gael fwy o'r cynnyrch ni yn y, dos, yn, yn yr arfachnadau get our own habit. So yeah, now you're with 360 really good Gordon Digby with heavy hardware.